This جيكس Geeks معكم صادق معكم سمر اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة راح نسميها سلسلة anime previews فراح نتكلم عن آه، بعض ال animes اللي راح اللي طالعين هال season ف من احسن وماي فيفورت انميز سيلر مون اذا انت من ايام التسعينات تطالع انمي اكيد بتعرف هالانمي يابا new series new season بحله جديده وطابع جديد بس آه، هو مثل المانجا بالضبط بس 26 سو فار و عجيب you have to watch it اوكي والانمي الثاني اللي راح اتكلم عنه هو مو بري انمي اتس امريكان بس آه، هو من صنع آه، قناه نيكلوديان ويمكن وايد منكم يعرفونه هو Legend of Korra طبعا الحين تو بدي season 3 اللي هو Changes آه، عقب احداث season 2 ال spirits يعيشون مع ال humans آه حاليا اللي قاعد يصير في ال series ان airbenders قاعد يطلعون مره ثانيه في العالم والاحداث راح تكون في الارث كينجدوم تكملة لسورد ارت 2 um, this anime فيه له new characters صادق اوكي he's a fan big fan Yeah, I am. That's the <laughs> <laughs> point. So yeah, Sword Art Online 2 uh, it's it's a big hit من season 1 بس الحين راح يرجعون لنا شخصيات مرة ثانية آه، ان نيو جيم اللي هي اسمها جيل جان جيم اون لاين هسه شوتنج جيم هالمره آه، في احداث قاعد تصير في اللعبه قاعد تقتل ناس في العالم الواقعي فلازم كيرتو يدخل مره ثانيه في اللعبه ويستكشف شنو قاعد يصير آه، راح يعطونا شخصيه جديده اساسيه اسمها سينون اللي هي ليجندري سنايبر وحرق عليكم الفيلم بس اتس اوكي سينوبس <laughs> خلاص اول حلقه <laughs> اول حلقه فيها وايد spoiler alerts فبنحط لكم شو اسمه tag اني استانسنا معاكم take care ونشوفكم مره ثانيه bye bye